Cuando la duquesa de Cambridge llegó a la abadía de Westminster el día de su boda, desveló el secreto mejor guardado de la mañana, un diseño de Sarah Burton en satén y encaje, elaborado para Alexander McKean. Sin embargo, al salir del templo, todas las miradas se posaron en la perfecta melena de la novia, un semi recogido, combinado con delicados bucles que, ahora, y gracias al que fuera su estilista, están al alcance de todas. El 29 de abril de 2011 James Price realizó su encargo más importante, peinar a la duquesa de Cambridge el día de su boda, un reto que convertiría su nombre en uno de los más importantes en materia de estilismo mundial pese a que por aquel entonces no desveló como había hecho para peinar a la novia de Guillermo de Inglaterra, casi siete años después de aquel hito estilístico. Este célebre peluquero revela los detalles para conseguir el liso con la forma, volumen y caída perfectos. Lavar el cabello y retirar la humedad con la ayuda de una toalla. Paso paso 1. 2. Aplicar el serum en curvas de un Full Crean para conseguir alisar la fibra. Evitar el entespamiento, aumentar el brillo y moldear más fácilmente el cabello. Abrir y cerrar la mano con cuidado para definir el pelo, a modo de acordeón. Poner la cabeza boca abajo. 3. Mantener la cabeza boca abajo y encender el secador para retirar el resto de humedad. 4. Elegir la potencia más suave y el aire caliente. Usar el difusor para favorecer el rizado. La combinación de ambas opciones permitirá no deshacer el rizo según se vaya secando el cabello y fijarlo de forma más eficaz. Pese a que el secador fetiche de James Price es el Dyson Supersonic, cualquier modelo con varias velocidades y temperaturas sirve para conseguir el rizo de la duquesa de Cambridge. Un resultado sencillo, rápido y sobre todo asequible.